Siap, terima kasih. Balikan dulu, Bar. Jalan. Mantap, Pak Garis. Jalan terus. <laughs> <laughs> Sang Kota, Ispanigoro, dan Kadi Ibrahim. Setelah menerima tugas dengan bekal semangat nasionalisme yang membara, pasukan bertolak menuju Luwu. Perjalanan mendaki dan menuruni pegunungan tiada dipedulikan. Demi tikungan demi tikungan pegunungan ditaklukan. Di perjalanan, oleh karena rasa nasionalisme dua orang warga desa Po menyatakan bergabung bersama pasukan malam yang gelap gulita udara dingin yang menggigit serta jalan berliku penuh penanjakan dan tak melukan semangat pasukan. Sampailah pasukan di desa Salodi dan melanjutkan perjalanan hingga sampai di desa Bia. Pada perjalanan ini, pasukan kembali menambah tenaga personil. Setelah melakukan perjalanan yang luar biasa panjang menuju Luwu, pasukan Merah Putih tiba di desa Bia pasukan merah putih melakukan perundingan pada dini hari di atas jembatan dia untuk membagi tugas masing-masing saat memasuki kota Luhuk. Maka berangkatlah pasukan merah putih sekitar pukul 3 dini hari tiba di kilometer 1 hampir menjelang pagi sekitar pukul 5 atau usai sholat subuh saat Belanda di kilometer 1 tiada berapa lama dengan satu komando dimulailah serangan fajar terhadap pasukan Belanda di kilometer 1 atau sekarang yang dikenal dengan lapangan Kodim Belanda tak pernah pada saat fajar mulai menyingsing Maka terjadilah konfrontasi antara pasukan merah putih dengan tentara Belanda. Pasukan menyerbu markas Belanda. Pasukan Belanda yang mendapatkan serangan mendadak tak mampu berbuat apa-apa. Pasukan Merah Putih dengan leluhurnya sekitar jam 10 pagi tanggal 12 Februari 1942 Seluruh aparat pemerintahan Belanda ditangkap tanpa daya dan selanjutnya dilaksanakan serah terima pemerintahan kekuasaan dari tangan Belanda ke tangan wakil pimpinan gerakan pemberontakan rakyat Banggai. Setelah selesai serah terima kekuasaan, bendera merah putih biru diturunkan dari tiangnya. Merah putih dikibarkan, diringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hari ini sebagai generasi pelanjut cita-cita kemerdekaan. Kita kembali melakukan napak tilas perjalanan sejarah tersebut. Dan Hari Patriotik 12 Februari 2020, kita lanjutkan langkah perjuangan Merah Putih menuju Kabupaten Bangga yang lebih maju. Dan inilah 25 peserta dengan total 375 personil peserta nafak tilas yang dilepas oleh Bupati Bangga Insinyur Haji Hedin Yatim tepat pukul 6 di lapangan Kodim menempuh etape 1 dengan jarak 10 km dan kali ini memasuki finish atau etape kedua tepat di lokasi puncak Perapagimana tahun 2020 dan sekali lagi sebagai kilas balik 78 tahun semangat hari patriotik hari ini sebagai generasi pelanjut cita-cita kemerdekaan kita kembali melakukan napak tilas perjalanan heroik berpatriotik 12 Februari 2020 kita lanjutkan langkah perjuangan merah putih menuju Kabupaten bangga yang lebih maju peserta pertama Inilah peserta dari desa Siuna kembali untuk menyelesaikan akhir perjalanan mereka. Peserta dari desa Sina mengawali tetapi di garis finish. Luar kan? Luar kan? Balik kanan. Balik kanan. Eh. Terima kasih partisipasinya. Kan? Stop dan kompak bubar balik lapor ada penerima siap penerima telah melaksanakan tugas terima kasih atas partisipasinya balik kanan bubarkan apresiasi kita berikan jempol ucapan terima kasih yang masih menunjukkan rasa nasionalisme pada sore hari ini sebagai hari ini siap gerak kepada kepada penerima pasukan pasukan mat kuat gerak balik kanan bubar balik kanan bubar jalan ya ya pasukan kepada penerima pasukan berbat gerak gerak gerak balik kanan balik kanan gerak Balik kanan bubar jalan. Hormat dulu. Hormat gerak. Siap. Para apa pasukan. Hormat gerak. Tegak gerak. Balik kanan bubar jalan. Ya. ya Kepada. Kepada. Penerima, upacara. Pasukan. Pasukan upacara. Ulangi, ulangi. Nanti di bagaimana peserta? Siapkan. Balik kanan, bubar, jalan. Untuk saya Lapor, Timur selesai melaksanakan jelas. selesai. Terima kasih atas partisipasinya Lu Timur. Selanjutnya istirahat ya. dengan balik kanan bubar jalan. Siap, terima kasih. Balik kanan bubar, jalan. Mantap Pak Kades. Jalan terus.